Senyores, senyors, benvinguts al videotutorial de la vulnerabilitat WPS Teoria i Pràctica amb Kali Linux. WPS Wi-Fi Protected Setup no és més que un mètode d'autenticació alternatiu o opcional que ens permet emparellar els nostres dispositius wireless sota aquest estàndard amb més facilitat. Ens centrarem en el mètode del PIN de 8 dígits. Aquest PIN es subministra al router o estació i a canvi rebem una autoconfiguració amb el password de la xarxa WPA WPA2. Al desembre del 2011, Stefan Piego troba una vulnerabilitat en aquesta implementació. Poc més tard, Kratz Hefner otorga al públic la seva eina implementant la teoria a la pràctica. Podem afirmar cada vegada amb més contundència que contra més fàcil és un accés, més insegur és Veiem, doncs, com funciona aquesta vulnerabilitat. Imaginem que el codi PIN del router o estació és un 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 0. Si implementem la força bruta amb els seus 8 dígits, llavors en surt 10 elevat a la 8 és a dir, 100 milions de combinacions possibles. Es trigaria massa temps descartat, no és gens viable. Però si dividim el pin en dos parts, començaríem a fer combinacions amb els primers 4 dígits de l'1 al 4, és a dir, 10 elevat a la 4 sortirien 10.000 combinacions i a la segona part del PIN, tres dígits del 5 al 7 serien 10 elevat a la 3, 1.000 possibles combinacions. El 0 és el checksum. El dígit número 8 fa la correcció d'errors del dígit 1 al 7. Si ara sumem 10.000 més 1.000, ens surten 11.000 possibles combinacions, molt més eficaç i apte per l'atac. Ara imaginem que aquesta cadena subjecta a aquests dos candaus és la clau WPA, WPA2 i que els candaus fan referència al PIN. El candau de la meva esquerra és de quatre combinacions, serien els quatre primers dígits, i el candau que està a la meva dreta és de tres combinacions, serien els tres dígits restants. Comencem agafant el candau de quatre combinacions. Tastegem 1, 2, 3, 2 primerament. Provem 3, 1, 2, 3, 3. Provem 3, 1, 2, 3, 4. Provem correcte. Ja sabem els quatre primers dígits del codi PIN. Per averiguar la segona part del PIN, Agafem el candau de 3 combinacions. testegem en 5, 6, 5. Provem 3. Amb 5, 6, 6. Provem 3. 5, 6, 7. Provem. Correcte. La clau WPA, WPA2 queda al descobert. En el cas d'aquest candau amb clau física, cal eines externes per incrementar la força bruta. Tot i fent-ho, més difícil. Després de la teoria, toca practicar, però abans fem un checklist. Bye.